Oi pessoal, aqui é a Jurupoca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack que se chama Compacto Claustrofóbico, como todo mundo sabe. E no vídeo passado nós fizemos esse essa, essa máquina aqui, né? E, e agora o que eu quero fazer, né, que precisamos fazer é isso daqui. Nós precisamos de quatro discos e temos um. E para fazer isso, nós precisamos de quatro disso. Quatro disso daqui. E para fazer isso, nós precisamos de quatro ferros e quatro grandes e uma redstone. Então, temos 15 redstones. Precisamos de quatro, cada um vale quatro, precisamos, precisamos de três. Três vezes quatro. Não, precisa de três vezes só, porque não. 4 para 3. Então é 12 para 3, 12. A matemática aqui também tá é ruim, mas... Entendi. Aqui. Não tenho nem ferro, nem coisa aqui. Aqui eu tenho ferro que eu fazer errado. Tenho aqui gravel, tenho terra. Ah, tem um desses, só que não é esse que nós queremos, né? É normal normal, tipo, que não é refinado. Aqui não tem nada, aqui tem alguma coisa? Não. Aqui tem, não. Aqui tem também não. Beleza. mania de ficar andando assim, então se for fazer essa que vai é mais rápido. Da onde eu poderia estar mais, mais rápido? Não sei. Mas é a sensação que eu tenho. Vou ter que pegar um daqueles ferros, dois, três daqueles ferros, esses três ferros. Não, eu tenho ferro aqui, não tenho, é? Já ia refinar mais à toa. Volta aqui. Na ferreta tá de ferro, deixa o negócio assim. Aqui é a redstone. Aí que eu botei uma a mais. Why didn't I know from the very suficiente para fazer quatro, Sim, quase cinco. Vou fazer um já. bastante, né? 4 pra cada. Eu tirei 4, preciso de 16 temos pra cada. Tem que fazer uma ferramenta de pedra, sério? E assim, uma coisa que eu não me lembro de fazer esse daqui. Esse daqui. É, eu, talvez eu acho que eu me não tenho certeza. Porque assim, minha memória, ela não bom assim. E eu acho que vocês não entenderam nada, porque eu falo muito rápido. E eu provavelmente eu vou ter colocado a legenda aí, porque assim, não tenho Ó, tem um 3 aqui, ó, certinho. Tem que tirar tudo isso daqui, tem que pegar mais madeira, porque preciso de madeira para fazer stick. Não tenho madeira? Sério que eu não tenho madeira? Mentira que eu não tenho madeira, gente. Vou plantar tá aqui assim, vou quebrar isso daqui. pouquinho de madeira. E assim, é que vocês devem ter percebido, mas vocês viram que eu coloquei esse mod aqui e eu coloquei ele mesmo. Por quê? porque eu, ele dá, dá, deixa fazer isso daqui, ó, colocar comida aqui. E eu botei ele mesmo, porque eu não tenho comida agora no momento, eu tenho só tenho isso daqui, mas eu não quero comer isso. Porque cada segundo que eu... Eu não tenho coisa. Coisa quer dizer... Semente de... De... essas beterraba. Oi pessoal, aqui é a Viropoca da edição. Eu queria avisar que eu sou muito burra e eu não vi que tinha beterraba no inventário, mas né? no meio tem aí uma beterraba. Depois olhem aí no meu inventário aqueles 3, 4 letrinhas que tem quando você clica no E, sabe? Então tava ali. Acho que tava tá na segunda, alguma coisa assim, mas ela no meio. Depois vocês vão ver que tava ali mesmo e eu sou muito sério eu não vi. Bom vídeo pra vocês e eu não sei porque vocês estão assistindo já que eu sou muito burra e eu não consigo nada direito. Então, mais bom vídeo. Se vocês quiserem continuar assistindo, eu agradeço. sai. Não, não era pra fazer isso aqui não, mas que burra que eu sou, gente. Quero fazer isso daqui. Daqui porque eu preciso de mais ferro. E agora sim. Eu já botei errado, né? umas quantas durante. Mas eu vou. Primeiro eu vou acho que é mais quatro. que coisa. Não tem nenhum anime ou qualquer coisa assim do tipo. Eu vou transformar isso daqui em

pergunta, gente. Eu não sei quantas vocês vão responder, mas... Né? Porque eu nem sei se tem gente assistindo esse vídeo. Bom, nesse momento eu vou retirar porque eu tô gravando, mas... Né? Enfim. É... Antes de eu me mostrar... Antes de eu, de eu mostrar quem eu era. Tipo, meu rosto, né? Porque... Vocês estão vendo isso. Vocês queriam saber quem eu era? Uma coisa que pensei agora. consigo fazer. Aí, ó. Porque assim, eu acho que se eu fosse de vocês, acho que eu gostaria de saber. Tipo, quem eu tô assistindo, né? Aí. Peguei duas cenouras. eu quero semente dessa. Demorar 5 anos pra eu quero fazer uma coisa que eu fico, o que que é isso, é quanto que isso daqui custaria? Coisa, 32 Só assim, quantas vezes, quantas vezes mais que eu mais um ponto no eu para fazer isso daqui crescer, porque como vocês viram, para eu conseguir isso daqui, eu de um desse. E eu não tenho. Eu não tenho. Não, eu não tenho. Ou não tenho mesmo, eu tô sendo muito sério, eu não tô vendo. gosto desses Ah, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar isso aqui para coisando, né? E aí depois, no próximo episódio, que vai sair amanhã, vídeo segunda, quarta e sexta, né? Hoje, é no próprio vídeo segunda, eu tô gravando dia de frente E eu tô postando vídeo de terça e quinta pra, pra repor os vídeos que eu não tinha postado, mas tudo bem. Mas se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, deixe sugestões nos comentários aqui embaixo e ative as notificações. E até o próximo. Tchau!